ازيكم عاملين ايه معاكم من قناتكم من ديزاين اتمنى فيديو النهارده يعجبكم ما تنسوش تعملوا subscribe للقناه و share الفيديو وادوسوا على الجرس عشان توصلكم فيديوهاتنا اول باول وهتلاقوا لينكات موجوده تحت الفيديو يلا بينا نبدا النهارده هنعمل فكره لذيذه وبسيطه جدا وهي frame من الكرتون زي ما احنا شايفين كده ممكن نستخدمه كديكور لغرف البيت او في عادي الميلاد او في السبوع ممكن نجمعه في صورنا او حاجات تانية كتير تعالوا نشوف هنعمل ايه كل اللي محتاجاه كرتونه اي 4 خلاص هاخد منها خمسة سنتي من هنا وخمسة سنتي من هنا واوصلهم ببعض واوصلهم تمام هبتدي بعد كده بعد ما قطيت خمسة سنتي من هنا هبتدي اخد من كل طرف من دولت خمسة سنتي بس متقسمين واحد سنتي واحد سنتي اتنين سنتي واحد سنتي ازاي هحط هنا السلف دايما يكون عند اول الحد وبعد كده اعمل علامه عند الواحد وعلامه عند الاثنين وعلامه عند الاربعه وعلامه عند الخمسه نفس الكلام الناحيه دي كده علامه عند الواحد وعلامه عند الاثنين وعلامه عند الاربعه وعلامه عند الخمسه انا هلاقي ان كل شرطه عملتها وغطى شرطه الناحيه الثانيه هوصلها بيها انا مش معايا مسطره طويله هستخدم الكرتونه بوصل كل نقطه بنقطه قصادها بعد ما خلصت هلاقي المنظر قدامي كده تمام هبتدي اخد من هنا كده اتنين سنتي عرض القسطره بتاعتي من هنا كده اتنين سنتي وهنا كمان اتنين سنتي تمام وهبتدي اوصل دي اللي فوقيها ودي اللي فوقيها كده اهو وده هوصله بده وده كده وكذلك الناحيه التانيه عملنا فيهم كلهم زي ما احنا شايفين زي اول مره زي اول مره عملنا فيها بعد كده هبتدي اعلم العلامه دي لحد هنا والراس دي برده نفس الكلام لحد النقطه ديت والنقطه دي برده كله لحد اخر سطر انا مسطراه نفس الكلام هنا وبعد كده هاخد المربع هسيب الفراغ دوت واخد المربع ده كده لغايه اخر سطر برده نفس الكلام الناحيه دي زي ما احنا شايفين منظرها دلوقتي بقى عامل ازاي كل الخطوط اللي متلونه بالموف دي كده باللون الغامق هي اللي هتقص الشكل النهائي بعد ما قصينا كل الزيارات هنلاقي بقى الخطوط اللي احنا شايفينها ديت هنيجي بالمسطره ونحط المسطره كده ونكنيها ونكني الخطوط دي على المسطره كده ونيجي عند الخط ده نعمل نفس الكلام كل خط منهم بالطريقه نحط المسطره عنده ونضغط على الفتة بحيث ان هي في الاخر عاملين بنفس المنظر ده هعمل الكلام ده كله مع كل الخطوط الموجودة عندي بعد ما عملت كل كل الاطراف بنفس الطريقة تمام وعملتها كده زي ما انتم شايفين كل متني تمام هبتدي اخد ده كده مع نفس مع لفة التانية بتاعته بحيث يديني المنظر ده واجي كل طرف فيهم اهو كده وادخله من الناحيه دي وادخل زي ما احنا شايفين كده ده مع ده وده كده مع ده بحيث يديني منظر تقفلي في الاخر تمام هبتدي ادخل اول حاجه كده تاني وادخل الطرف ده كده برضو اوكي وبعد كده بدخل العلامه المثلثه ديت تحت كده ادخلها تحت ديت وادخل دي فيها البسها جواها وادخل العلامه المثلثه برضو تحت الناحيه الثانيه وبرضو ده البس دي جوه الفراغ ده كده تمام هيديني منظر دي زي ما احنا شايفين كده شكله اهو كريم شيك ينفع استخدمه استخدامات كتير اعمل فيه بقى اللي انا عايزاه ازينه زي ما انا عايزه زي ما انا شايفه انا استخدمت البتشون كده انا علمتها لكم الفيديو اللي فات حطيت عليه غيرت شكله عامل ازاي هنا ممكن احط له صوره تمام هي هيبقى شكله لذيذ وهنستخدمه في حاجات كتير جدا استنوني في الفيديو الجاي باي باي